tago dec de la parta tru disoligio. La situazio in Amsterdamo ca in Nederlando estas malbona. Cai oni discutas ciu trud isoligi nin complete ne nur parte. To, kiel diri, estas uh, momento por attendi kio o casas cae daure speri. Mi ricevis multen messagioin por subteni min fare de ex studentoi, de ge amicoi, de familianoi en diverse lingvoi, cae ancao en esperanto, cae do mi ege apresas tion cae dankas vinciuin. Do, estu sanai, estu fortai, estus perplenai anta ene eh, anta ones in fine ne mi lasas vina la medito che i poste mi devas diri di nur poste saluton kai bon venon al nia hodiaua zamen ho fa medito hodio mi volas leghi gis nun ne presita letero al Vladimir Mainov el iaro 1889 pagio 481 de la originala vercaro kai Zamenhof eh, mencias uh, episodon kiu shainas uh, eh, bagatela ne grava sed li diras giuste la sequon. Commentante la episodon ie generala nivelo. Mi petas vin tre core neniam usi mian nomon sen mia scio. Char de tio ci povus nascigi grandai malagra malagrablajoi por mi ca por nia afero. Tiel, exemple, se vi ancau alla granda prinzo diris, che mi lin salutas au io simila, vi povas en conduci min ca inian aferon en grandai mal agrablajoi. Mal agrablajoi. Cion, cion vi faras, mi petas vin fari en via propra nomo. Do, mine scias, ciu ocasis al vi, de tempo al tempo, che iu usas via nomon sen petante la permessum al vi anticipae, antaue. Do, calc foie tio occasis al mi, kai anca o, en la pasintetum, me devas diri, che mi transtiris ion pri io, dirita de homo al alia homo sen antaue petante la permesson kai la facto estis sium privata kai do ec ne estis ni diru esplicita rimarco ne diri tion mi povis mi povintus mi povintus uh, supposi che estus pli bone teni la feron por mi mem. Cae do mi volas cun mediti pretio, char calc foie, a parte en nia nuna mondo de cun partigado per la sociae retoi, vortoi povas flugi sen attente. Cae eble estus bele pripensi io mete antau ol fare tion. Cion vi pensas per tio? Nicum meditu. ditu. Do, corandancum provi attento. Gis morgau, cae ciel ciam antauen sen fine.